Sisi ACT Wazalendo kupitia kwa waziri wa viwanda na biashara tumefanya uchambuzi wa mpango wa bajeti ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2023 2024. Pia taarifa tumefanya uchambuzi wa taarifa ya utekelezaji kwa miaka miwili iliyopita na kutumia taarifa ya ukaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali kwa mwaka 2021 2022. Sasa kwa niaba ya waziri wa viwanda, waziri kivuli wa viwanda aa, ah, mimi ndugu Edgar Mkosamali ambaye ni waziri kivuli wa madini, ninawasilisha uchambuzi wa hotuba hiyo aa, ah, ambayo imeangazia maeneo makuu saba kama ifuatavyo. Namba moja, jambo la kwanza ambalo tumeliangazia katika wizara hii ya viwanda na biashara ni kuhusu mchango mdogo wa sekta ya viwanda katika pato la taifa. Ah, mchango wa sekta ya viwanda katika pato la taifa letu bado hauridhishi, tofauti na matarajio na mpango wa miaka mitano, mpango wa miaka mitano uliobainishwa na serikali ili nchi yetu inufaike, e, iweze kufikia uchumi wa kati na uchumi wa viwanda ifikapo mwaka 2025. Ni sharti sekta ya uzalishaji maana ya manufacturing ichangie wastani wa asilimia 40 katika pato la taifa mwaka ifikapo mwaka 2025. Katika kufuatilia utekelezaji wa budget na mwenendo wa sekta ya viwanda kwa miaka mitatu yaani 2019, 2020 na 2021, taarifa za Wizara ya Viwanda inaonyesha kuwa mchango wa viwanda katika uchumi ni wa kusuasua. Kwa mfano eh, kwa mwaka 2019 mchango wa sekta ya viwanda kwenye pato la taifa ulikuwa ni asilimia 8.5 tu na mwaka 2020 ulikuwa ni asilimia 8.3 tu na mwaka 2021 ulikuwa ni asilimia 7.2 ambao uh, eh, 8 ambao ni sawasawa na ulivyokuwa mwaka jana 2022. Yaani mchango wa sekta ya viwanda mwaka 2022 ulikuwa uh, kwa, ulikuwa asilimia saba nukta nane pekee. Pamoja na hayo, taarifa ya ofisi, ofisi ya utafiti ya takwimu NBS ye, kwa taarifa ya mwaka 2021 inaonyesha mchango wa sekta ya viwanda kwenye ajira ni asilimia nane peke yake. Kwa mujibu wa waziri wa uwekezaji, viwanda na biashara, katika hotuba ya bajeti ameeleza ajira zinazotokana na viwanda ni takribani eh, laki tatu arobaini na tano elfu mia sita kumi na tano kwa mwaka elfu mbili na ishirini na moja ukilinganisha na ajira laki tatu sabini elfu mia nne themanini na tano zilizozalishwa mwaka elfu mbili na ishirini. Yaani ndani ya mwaka mmoja katika sekta ya viwanda e, ajira zimepungua, ajira elfu zimepotea. Kwa kutazama mwelekeo huu wa sekta ya viwanda, ni wazi mpango wa taifa unapotea. Dira ya viwanda kuwa injini ya kusukuma maendeleo ya ustawi wa wananchi inafifia. Suala la maendeleo ya viwanda linabaki katika hotuba na maneno matupu ya viongozi. Hata sehemu ya ajira eh, anazotaja waziri waziri eh, Dr. Ashatu Kijaji ni ajira za muda mfupi, ni chache na ni chache tu ndio ambazo ni ajira za, za moja kwa moja. Hivyo basi ACT Wazalendo tunataka serikali iweke mikakati madhubuti ya kuhakikisha sekta hii ya viwanda inapewa kipaumbele ili malengo ya kujenga uchumi shindani wa viwanda kwa maendeleo ya watu yaweze kufikiwa. Vinginevyo viwanda vilivyopo havitakuwa na maana yoyote kama havisaidii kuleta maendeleo ya watu. Swala la pili ambalo tumeliangazia katika wizara hii ya e, uwekezaji, viwanda, biashara na viwanda ni kwamba sekta ya viwanda haifungamani vya kutosha e, na uzalishaji wa malighafi hasa katika kilimo, uvuvi na madini. Katika historia ya nchi yetu na nchi nyingine Afrika, hususan katika dunia ya tatu, ajenda ya viwanda kwa muda mrefu imekuwa ikijadiliwa kwa namna tofauti. Katika kufuatia hotuba ya bajeti na mpango wa wizara kwa mwaka huu, ina ukosefu wa mahusiano na uwiano mdogo sana wa malengo ya ujenzi, uwekezaji wa viwanda na sekta ya uzalishaji wa malighafi hususan kilimo. Hakuna viwanda vya kutosha katika sekta ya usindikaji wa mazao ya kilimo hususan mazao ya mkakati na uzalishaji wa bidhaa muhimu kwa kutumia malighafi zinazopatikana hapa nchini. Shabaha ya sasa ya uwekezaji ni uendelezaji wa viwanda, sio kujenga uwezo wetu wa nchi kujinasua katika hali ya utegemezi. Takwimu za viwanda kwa mujibu wa wizara ni kuwa tuna viwanda vidogo vidogo, vile vidogo sana kabisa, vidogo vidogo hapa nchini elfu sitini na mbili na mia nne sawa na asilimia 77 ya viwanda vyote eh, vilivyoko hapa nchini viwanda vidogo kutoka vile viwanda vidogo sana vinafata viwanda vidogo viko 17274 navyo vinachukua asilimia 21.33 ya viwanda vya kati na viwanda vya kati e, vipo 684 tu ambavyo ni sawa na asilimia 0.84 na viwanda vikubwa kabisa vipo 618 ambayo ni sawa na asilimia 0.7 e, sita. Kwa mnaweza mkaona jinsi ambavyo Tanzania bado tuko nyuma sana katika sekta ya viwanda kwa idadi ndogo ya viwanda ambavyo ambavyo tunavyo kama taifa lenye watu zaidi ya milioni e, sitini. Licha ya takwimu hizo, bado mazao mengi yanapotea mashambani eh, haizidi hata asilimia ishirini ya viwanda vyenye mafungamano ya moja kwa moja na kilimo. Uhakika wa masoko ya wakulima wetu bado ni mdogo sana. Mazao kama kahawa e, pamba, chai, ufuta, korosho na chikichi ndiyo mazao yanayoongozwa kuuzwa nje na kwenda kuwa malighafi katika viwanda vya nchi zingine, huku nchi yetu ikibaki na uhitaji mkubwa wa bidhaa zinazotokana na mazao hayo. Hivyo basi, wakulima wa mazao mengine kama machungwa, mananasi tikiti, parachichi na mazao mengine, nao hawaoni mwanga wowote wa kuwakwamua kupitia mazao yao e, hayo ya kilimo. Kwa upande mwingine, hakuna viwanda vya kutosha vya kuzalisha bidhaa za kutoa huduma e, hakuna viwanda vya kutosha vya kuzalisha bidhaa za kutoa kuhudumia sekta ya kilimo. Bado mbolea kwa sehemu kubwa inaagizwa kutoka nje ya nchi hadi Februari hadi, hadi Februari mwaka 2023 mahitaji ya mbolea yalikuwa e, tani laki sita tisini na nane elfu mia mbili na sitini huku uzalishaji wa ndani ukiwa ni tani 28,672 e, eh, ambao ni sawa na asilimia nne tu. Yaani sisi kwa uzalishaji, uzalishaji wetu wa ndani tunakidhi asilimia nne tu ya, ya mbolea inayotakiwa kwa wakulima wetu. Aidha, viuatilifu na viuadudu yani pesticides na insecticides kwa sehemu kubwa vinaagizwa kutoka nje. Aidha, vifaa na zana za kilimo kwa sehemu kubwa zinatoka nje ya nchi. Viwanda vyetu havijibu mahitaji ya soko la kilimo. Kwa maneno mengine, sekta ya viwanda na sekta ya kilimo na uvuvi zinatembea njia tofauti. Jambo hili halina afya katika maendeleo ya watu na taifa letu kwa ujumla. Waziri Dkt. Ashatu Kijaji hakuliambia bunge mkakati wao kama serikali na kama wizara kuhakikisha kwamba zana za kilimo pamoja na pembejeo nyingine eh, kama mbolea zinazalishwa kwa wingi hapa nchini. Hakuna mpango wote ambao waziri ame, amelieleza taifa katika hotuba yake ya bajeti. Hivyo inamaanisha kuwa wakulima wataendelea kuumia kwa kuzalisha kwa gharama kubwa zaidi zinazotokana na pembejeo kidogo, na watakachovuna hawatakuwa na uhakika wa viwanda vya kununua hapa nchini. Uzalishaji ni mdogo, lakini hata kile ambacho wanazalisha hawana uhakika wa masoko eh, kwa mazao yao. Katika bajeti ya serikali ya mwaka huu, fedha zilizotengwa kuendeleza viwanda vinavyoweza kuleta uhusiano na uwiano na sekta ya uzalishaji bado ni kidogo, hivyo haiwezi kukidhi shabaha ya kufungamanisha uzalishaji na maendeleo ya viwanda. Kilimo na viwanda ni pande mbili za sarafu moja, ni lazima vifungamanishwe. Na katika ilani ya ACT Wazalendo ya mwaka 2020 tulisema, na hapa nukuu ACT Wazalendo tulisema tutafungamanisha sekta ya kilimo na sekta ya viwanda kwa kuhakikisha kwamba viwanda vya ndani vinapata zaidi ya asilimia 80 ya mahitaji yao kutoka kwa wakulima na kwamba wakulima wanafaidi bei nzuri ya mazao yao na soko la uhakika. Sasa mambo tunaendelea kushuhudia chini ya serikali ya CCM ni tofauti kabisa na shabaha na malengo ambayo sisi ACT tuliyasema kwenye ilani yetu. ACT Wazalendo tunaitaka serikali kuhakikisha inasimamia uwekezaji na ujenzi wa viwanda unaotegemea zaidi malighafi kutoka ndani. Pia serikali ifungamanishe uendelezaji wa viwanda na sekta ya madini hususan makaa ya mawe na chuma kwa kuhakikisha utekelezaji wa miradi eh, ya Liganga na Mchuchuma. Jambo la tatu ambalo ACT tumeliangazia katika wizara ya bajeti ya Wizara ya Viwanda, Biashara na Uwekezaji ni kuhusu mazingira ya biashara kwa wafanyabiashara wadogo maarufu kama wamachinga, ambayo sio mazuri. Kwa kutazama uelekeo wa bajeti ya wizara mikakati iliyowekwa kuboresha mazingira ya uwekezaji na biashara imewagusa zaidi wafanyabiashara wa kati na wafanyabiashara wakubwa. Mazingira ya wafanyabiashara wadogo kwa maana ya wamachinga, mamalishe na wajasiriamali wengine hajawekewa mkakati wa kuondoa changamoto zao katika, katika hizo biashara ndogo, ndogo ndogo. Sekta ya biashara ndogo ina mchango mkubwa sana katika pato la taifa wastani wa asilimia 22 yani kwa, kwa wastani wa asilimia 22 na mchango wake kwenye sekta ya ajira ni wastani wa asilimia 14 wa machinga na sekta hii hizi ndogo ndogo za biashara biashara ndogo ndogo zinachangia asilimia 14 ya ajira au nguvu kazi ya, ya, ya, ya taifa inayopatikana hapa nchini. Hali ya sasa ya wafanyabiashara hawaonekani kulindwa kisheria au shughuli zao kutambulika kama halali kwenye mchango wa uchumi wetu. Kwa kifupi, wafanyabiashara wadogo hawachukuliwi kama injini ya maendeleo ya miji na majiji. Uamuzi wa kuwapanga wafanyabiashara umetikisa uaminifu wao kwa taasisi za kifedha. Matukio ya kuungua kwa moto eh, kwenye masoko ya wafanyabiashara wadogo yamesababisha hasara kubwa na kuwafanya wafanyabiashara wengine wafilisike. Tafiti nyingi zinaonyesha eh, kuwa kuna uhusiano mkubwa wa shughuli za wafanyabiashara na ukuaji na uendelezaji wa viwanda vidogo nchini. Kwa mfano, asilimia 47 ya biashara ndogo zinahusisha bidhaa za kilimo ambazo zinaongezwa zinaongezwa thamani. Katika miji na majiji Wamachinga wamekuwa wanachukuliwa na serikali ya CCM kama wahalifu. Migambo wa jiji au majiji ya Arusha, Tanga, Dar es Salaam, Mwanza na Mbeya wamewageuza wamewageuza hawa wamachinga au wafanyabiashara wadogo wadogo kama vitega uchumi kwa kuwavunjia biashara zao na kupora mali na mitaji yao. Serikali hii ya CCM inayosema kuwa ni serikali yenye huruma haioni njia bora ya kuwezesha, haiweki njia bora ya kuwawezesha wafanyabiashara wadogo wala kuweka sera rafiki kwa wafanyabiashara hao ili kukuza mitaji yao zaidi sana inapora e, mitaji na mali zao.